вчера как-то по-нехорошему яйцо тянуло. Как бы не рак. Как бы не рак. эта старая дура вставляет мне в жопу такую пластмассовую трубку, ну, типа пистолет? Держите, говорит, чтобы не вывалился, и уходит. И вот лежу я с этим пистолетом в жопе минут 10. И тут заходит врач. Что-то ну, сигнала долго не нет. Подходит к этому аппарату. Тут выясняется, что эта тварь забыла таймер включить. Ставила пистолет в жопу и ушла гнида. Как бы не рак. As it is not cancer. Как бы не рак. As it is not cancer. Baby. пистолет в жопу и ушла гнида. Как бы не рак. Как бы не рак.